Bonjour, dans cette vidéo je vais vous proposer un exercice que je trouve vraiment sympa, qui est très formateur pour travailler le son, pour travailler l'harmonie, pour travailler les phrases et l'improvisation. C'est un exercice qui consiste à s'entraîner à improviser seul et faire entendre une grille tout seul. C'est un exercice que je fais souvent, surtout quand je suis en voyage, je fais ça dans le train par exemple, ou je fais cet exercice lorsque j'ai ma guitare et que j'ai pas de quoi mettre un accompagnement ou que je suis pas en train de jouer, avec des amis. Donc je suis tout seul avec la guitare et j'ai envie de travailler la guitare et je fais un exercice qui est adapté à cette situation. C'est un exercice qui consiste à euh, penser à une gamme principale, majeure ou mineure. Nous on va partir sur une gamme majeure, une gamme de Ré majeur, sous-entendu par cet accord-là. Un Ré 6-9 avec un La à la basse. L'idée c'est de faire entendre une gamme principale, donc Ré majeur en l'occurrence, et de temps en temps d'amener des couleurs, de sous-entendre des accords ou des cadences intéressantes, donc avec des couleurs intéressantes, hein, pas en restant sur Ré majeur, avec peu de notes. Par exemple... Quand je joue cette note, on entend que c'est une note qui sort de Ré majeur, qui est très coloré. De la même manière, si je fais... Pareil, là c'est une note qui sort de Ré majeur et qui fait entendre une harmonie différente de Ré majeur. Donc c'est ça l'exercice principalement. Je reste dans ma gamme et je fais entendre des couleurs. Alors quelles sont les couleurs que je peux amener Quelles sont les cadences que je peux suggérer Il y en a plein. On va partir sur uniquement deux. Et on va, on va commencer par une seule d'ailleurs c'est la cadence plagale mineure. La cadence plagale mineure, quand on est en Ré, euh, ça correspond à l'accord de Sol qui est mineur. On fait du jazz manouche. Sol mineur 6. Sol mineur 6, il se joue aussi comme ça. C'est Mi mineur 7 bémol 5, c'est le même, même note en fait. Hein. Et il s'arpège comme ça. Les notes qui vont être vraiment typiques et qui vont bien faire entendre cet accord, c'est surtout le si bémol, qui n'est pas dans la gamme de ré majeur, et aussi quand même le sol, qui est la carte de la gamme majeure, et puis éventuellement les autres, hein, le, le ré et le mi. Donc je fais une impro en pensant Ré majeur, ensuite Sol mineur 6, et je résous sur Ré majeur. C'est parti Ré majeur. Sol mineur 6. tout de suite fait avec un niveau, on va dire, plutôt avancé, je joue pas mal de notes et j'y vais, euh, je me fais plaisir quoi, au niveau du débit de notes, mais vous pouvez faire des choses beaucoup plus simples. Ré majeur, Sol mineur 6, et je reviens sur Ré majeur. Vous n'êtes pas obligé de faire beaucoup de notes, et c'est bien de faire ta ta ta ta ta d'arriver sur une note qui suggère cet accord-là, ou qui fait entendre qu'il y a quelque chose qui se passe, et après on revient et on fait ça sans jouer d'accord. Donc on, est, on fait que entendre les accords avec des mélodies et avec des choix de notes. Déjà là-dedans, dans cette couleur de cadence plus la mineur, il y a plein de choses à trouver. Django, c'est quelque chose qui faisait souvent, ça, utiliser le degré 4 mineur sur les degrés 5. Quand il y avait un La 7, il faisait entendre un Sol mineur 6. Il le faisait plutôt dans, dans la période, euh, on va dire, 30-40. Euh, Après, il le faisait un petit peu moins c'est un, procédé qu'il utilisait un peu moins, mais dans ses débuts, on pourrait dire, il utilisait énormément cette astuce qui était utilisée beaucoup dans le New Orleans et dans plein de styles de jazz euh, des années 30. Une autre couleur qu'on peut amener, c'est le Ré diminué, qui va résoudre sur un Ré majeur. Donc l'arpège de Ré diminué, une tétrade diminuée. Donc, exercice. Ré majeur. La tierce mineure, typique de cet accord diminué, ainsi que la quinte diminuée. je reviens sur Ré majeur. majeur. Cet exercice, je le trouve excellent, parce qu'il fait bosser plein de choses. Il fait bosser la capacité à, à jouer des arpèges d'accords ou des gammes déjà. On a le temps, on n'est pas pressé par un playback. Ensuite, on est concentré sur le son, puisqu'on est tout seul à jouer, et que si les cordes, si les notes qu'on joue, elles frisent, et eh ben du coup, ça va s'entendre, et ça, on va trouver ça pas très beau. Alors que quand on joue sur un playback, si rythmiquement c'est correct, même si on n'a pas un super son, des fois on se dit que ça sonne bien, parce qu'en fait c'est le playback qui sonne bien. Euh, ça fait aussi bosser la capacité à entendre des accords et des couleurs suggérées par des accords sans vraiment les avoir à côté. Donc on les fait entendre en les arpégeant ou en jouant des notes de ces accords. Donc c'est vraiment, je trouve, un exercice qui est assez complet et qui est, qui est extrêmement plaisant. Si vous êtes tout seul avec la guitare, en vacances par exemple au bord de la mer, vous n'avez que la guitare, vous n'avez pas de quoi mettre un playback, vous n'avez pas de quoi jouer avec des amis, vous faites cet exercice sur la plage, tranquillement, vous bossez votre harmonie, vous bossez votre son, c'est bien. Je fais une dernière improvisation dans ce style-là en faisant entendre d'autres couleurs. On peut aussi faire entendre le degré 5 avec une bémol 9, la 7 bémol 9 puisqu'on est en Ré. On peut faire entendre l'accord, euh, la substitution tritonique, donc l'accord 7 un demi-ton au-dessus, avec une neuvième par exemple. On peut faire entendre aussi l'accord un demi-ton au-dessus avec une euh, septième majeur. Et c'est une cadence qui est très peu utilisée, voire pas du tout en jazz manouche, très peu utilisée, euh, euh, comme, mais c'est très beau donc on peut l'utiliser. Donc c'est parti. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous passerez du temps à faire cet exercice. C'est quelque chose que moi-même je fais souvent, régulièrement, à chaque fois que je pars en vacances en fait, dans le train ou sur la plage.